Sofia? Eu vou te encaminhar um caso. caso de uma uma guriazinha. Aí tu sabe, né? Tem que dar uma olhada no, na família. Moram só vocês dois aqui? E a avó dela também. Tua mãe? Sogra. Ela me ajuda a cuidar da Sofia desde que a minha mulher morreu. Como ela morreu? No parto. trouxe aquele amigo pra falar contigo. Posso mandar ele entrar? Tem alguma coisa naquela casa. Naquela família, naquela guria. Preciso saber o que tá acontecendo. Ela tá bastante agitada. Eu fiquei com medo que se machucasse de novo. Não é justo tu se esconder no teu mundo, eu tenho que ficar aqui sozinho. sentindo nada fora do normal acontecendo aqui.